ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਹੱਸੀ ਉਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫੇਰ ਮੁਸਕੀਆਂ ਕੋਸੇ ਜਾ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਨਿਕਲੀ ਹੱਸੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਤੇ ਗਲਾਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਗਲਾਸ ਚ ਕੀ ਬੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਲੱਗੇ ਸੋ ਸੈਕਸੀ ਉਹ ਟੱਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਟੱਕਦਾ ਯੋ ਨੂੰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬੜਨ Free.